あ、明日提出するレポート書いたあ、忘れてた。何について書くんだっけ江戸時代の文化についてだよ。ああ、今日は徹夜か。